まさかのスイッチミスですかしかしなかなか見れないシーンに、福岡大盛り上がりですもう一度岡田コールを要求します岡田和親今一度マイク 博多がこんなに暑くなかったら全然汗かかなかったのにこんなに汗かくのはあなたたちの盛り上がりのせいですなんで盛り上がってるか教えてください1岡田が勝ったから2岡田が強いから3 岡田がかっこよくて強くて勝ったからどれですか分かってるみんなが3を選んだってのはもう顔に出てるよみんないい笑顔だね俺の今年の夏のテーマ笑顔でしょ鈴木さんも ずっとニコニコしてたねまあ公式戦あと2つ俺が勝たなきゃ盛り上がらないし俺が優勝しなきゃ盛り上がらないでしょう余裕でしょ、う残り2つそして優勝決定戦 優勝してここに宣言する必ず俺が優勝するからというわけで今日はどうもあらちゃん <laughs> 座り込んで、えー、マスコミの皆さんに話すこともないですよ、えー、それぐらいやっぱり G1 クライマックス各国、えー、でもそんな中でねしっかり結果出してる俺最高じゃない、えー、いやきついながらも楽しい戦いが俺だけじゃなくて、鈴木さんも笑顔だった、うん お客さんも笑顔だった完璧じゃないあとは2敗してしまったけど俺が優勝して、うん、その2敗分を取り戻す活躍をして盛り上げて優勝すればいいんでね俺別に軽々しくな優勝宣言なんてしねえぞなああとりあえず頑張ります優勝しますじゃねえんだ必ず優勝してやる きつい疲れたでもね立ち止まらないよ俺が立ち止まってるとか見たことないでしょ別に2年間チャンピオンだっただけでねそれでもうゴールだなんて思ってないしまだまだ突っ走りますよ、ちょっとすいませんね 笑顔になるようなコメントを出せなくて、いや楽しかった、鈴木さんのことずっと嫌いだったけどね、いうん、嫌よ嫌よも好きのうちなのかな、30歳になって、心が岡田和か広くなったのかな笑ってよ そんなことないよってまだまだ頑張るよ1たす1はまだか俺の G2 クライマー